dalam sinten kono rejo sinten wong teng napa botoke eneng boten anu nang niki enten niki botoke napa sih iki lamtoro kale luntas luntas wae lamtoro luntas temune ah uh, telu setengah nggih anu ke pasar iki cape ya? Ah. Tak belok nih. Hmm, turun. Iya, iya. Ya, gitu. Apa kuwi? Sarap ukuran kowe Iya. Nggih, kecap. Sewu mangatus. Cilik kabeh. tunggale sing isor lek kuwi bam jebol senengane ditarik tali ini iya saya bu ah apa oh, langsungnya pak Ya apa kok cuma kunteng sama larang-larang apa? Apa ini? Eh Mas. mas ini sore piran? Telu setengah segitu? Eh, sepuluh telu ya. Sepuluh telu. Ah ah, ah, ah sepuluh telu. Peluang gen. Ah. Hah? Rana. Mbo? Cari Pesan dulu. Lah iya bengi poter tak anuku mlilirku endi <laughs> macare kono Ini mira lho. Papat setengah isine telu. Wek gambase. Gambase telu setengah. Wes. Wes, tulang. Lah wis tulang ya, kok sampean. Tulang sampean. buka ya enak dolan kira 10 <laughs> karo iki 11 pecah karo pecah nah. ayo terus bun monggo nerak oh, pecah padha <laughs> <laughs> Yo telulah setengah. Ora setengah ya Ya kok tak susu ya nak, Bang? Bener ga? Eh? tak susu atas. Bener. Cukup apa lah kita. anak anu apa sih? Acara kerja bakti ya? kerja Orang ngerti. Orang ngerti. Yes, itu itu ya. Oh. oh. oh. Wes hitungan karo mang. Telulas. Mang pira to mang? Telu setengah. Karo telu setengah, karo telu kapit 17. Bayu panggas setengah dihitung iya, lho Bang. Lah beneran anak setengah ya. Nah, iya. Kemarin aku loh. Cepat-cepat saya Ini kan bawa ini ya. Mbak, iki. 33. Terus. Gaya munu kan piro to? saya bu Nah, pisane. Ya pisan Bu Amil. Keton. Jangan tangkal mikir. Mikir. Kalau kamu ngarep kamu kan wis teranak ya, Bara. Rumah satu dene tak dijiki kok arang kadang tak buami ya. Ketiga ra yo entek. Neng neng atak ae lho. Gembelen wae saiki. Angkat apa cari? Apa to? Kembang duri. Tapi kan rada ora pas nang ngene kan kumpul-kumpul ya. Papat setengah. 4000 Matur suwun. ana. Thank <laughs> you. siji lu papat papat karo walu rolas telu limolas iya enggak berasa oh ini jero mbak irang gede Jajannya pira sih tak ya? Heeh. Berarti 16. Buka ya sewu. ya bu, papat. Rong ewu. Cucur loro ta. Matur suwun. Ya, parutan siap. Blenderannya ditambahi. Blenderannya tambahi. Napa? Nah, Cantik kana. Ah? Niku niku. Dua. Ini plastik. Ciro. Ciro lu. Iya. deh. View, view, view, view. View, view, view, view. View, view, view, view. Belum mandi sampean. Kita kondang aja Pak Bakar-bakar kok. Itu bahasa apa? Apa? Jangannya apa kan biasanya nih, tangi RKE. Krungu eh. Sampun. Jangannya apa sih Eh. Iki hmm? eh? mau di jambu. Jambu. Lha apa? Apa? Jambu. Jambu. Ini jambu. Jangannya apa iki? Apa nih? apa nih buah-buah sak kenong apa nih wes nih ya, wes surar apa nih apa nih ya bro enggak kalau pira tolong ya bu mainannya rong bu yuk topeng permen Betulas pun. Kelangnya patahnya itu. Sepulan rana ya? Rana. Rene sampe nek ora? Ora enak ra ya. Ya Heeh. Wah, enak sih. <laughs> Patang gula enam. Iya. Terjuan. Untuk memberikan informasi dalam dunia seputar sayur.